Так, друзі, всім привіт! Здрасте. Здрасте. Приїхали наші підписчики куплять ще одну свиноматку. Е, вони брали свиноматку у нас в прошлому году в августі, да? Да, да, да. В августі місяці кантуршу брали. Вона в них опоросилася і зараз покрили її опять, поросят забрали. І приїхали ще по одну. Будемо вибирати. І, кстати, кому із вас ще треба свиноматка, Є в налічі, можете тут е, теж собі вибрати, ну потім як приїдете. Дзвоніть, номер під відео і закріплю в коментарях. Зараз будемо вибирати. І є відео, де в них опоросилась свиноматка, У мене на каналі є. Скільки поросят? 9. 9 9 поросят, перший опорос. Там коротенькі. Коротенькі, так, да, шорт. Дивись, я їх зараз понамічаю. Іменно дівчат. А ви вже потім виберете. Ось дівчинка. Раз. Ось дівчинка, два. Три. Чотири. П'ять. 6. Семь. Оце хто? А, ну все, а тут все хлопці. Ви вибирайте мій совет не по крупності, а по длині. Ота, так? Да? Зараз я посчитаю, скільки в неї. Ну, зараз я цю, оцю, що Міша сказав, хрестик поставлю на ній. І посчитаю, скільки. Чотирнадцять. Ну, оця така длинненька, хороша. Вона і не не товста, а длінна. Так. І, і, і така хороша вона, ручненька. Ану, проходь, давай туди покажи. Ноги задні отлічні. Ну, нравиться вам оця? Може вона вийде. А ну вік типа відкривай. Отак, о, хай вона тут. Ні, ні, вона не біжить, не шугайте, зараз всі посчитаємо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, хороша така. Давай, заходь. Давай ремень типа під А ну, низ. підожди, Міш, бери. Да, і отак на 3-4. 3, 4. О! Давай, давай. Дальше, дальше, дальше. Подожди, подожди, ремень. Порізаний. Есть. А, і я утром її теж. От бачите, люди займаються свинями, на яких машинах їздять. А ви кажете, це щоб свинями займатися, горб треба. Вон дивіться, які е, еліта приїхала. Всі розудіті. Багато у вас свиноматок? Це яка? Шоста. Шоста свиноматка вже. Це дві моїх, так? Да? Так, да, і чотири наші. І чотири ваших. От, І ще хочуть наращувати поголов'я. І своїх поросят вони не хочуть продавати, а ставлять цих на откорм. Ну, звісно, затрати йдуть на корма, на покупку, ну воно все. І прибиль да, Так що, друзі, отак вибирають свиноматок. Ось приїхали люди, загрузили, вибрали. І ще скільки в нас є. Можемо продати. Раз, два, три. П'ять свиноматок ще є. Оце п'ять штук, кому треба можу продати. Ціна одної свиноматки 14 500. Ну, це поки зараз, вже туди позже я їх за таку ціну, звісно, продавати не буду. Вона, я оце думаю, не... Да, да, ну, вона треба щоб вона не не вискочила, так? Да? А вона забрала її толпи. Та вона, в принципі, зараз і ляже, якщо ми її відцем. Підожди, може ми знаєш як. А, вона то ніде не виліз. Тут Отут до, давай доску сюди зав'яжемо проволокою, да, да, досточку. Іде здорова ета, теж досточку, вона там впереді. Диви яка, а як ви її назовете? Міша. Міш. Придумаємо по дорозі. А, по... Буде противно, буде противно У нас як тільки... І оце ж будемо наблюдати, щоб в одне время. І в тебе, і в мене, щоб вони загуляли. І... Та що я думаю, вона не сильна, то що вона... Ні, правильно, Юра каже, а там вона може і отам вона може. Давайте я дві досточки виберу і двома досточками зроблю. Да. Зараз я виберу дві досточки, шальовинки. У мене вони є. Маша, Маша, Маша, чого ти? дивіться тут зразу. доски теж Так само, так? Да? Та одну, одну, щоб пустити. О! А тут воно Ні, так це щоб наверняка. Це для того, щоб воно. Оце, друзі, забули вони тент наверх і не взяли, так. Да. І зараз лайфхаковські обзьови, щоб воно... А ну, тоже там сделай отверстие. А як? Так само, тут, а внизу. Да, щоб я до того прив'язав. Уже таке, як і ім'я їй дали свинки. Ромашка. Ромашка. Ти почув, кажу. Ні, а чого я не почув? Так, Ромашка, поросись, радуй людей. Відео буде на каналі. <laughs> Відео буде на каналі, як опороситься, так. Да. Уже один їхній опорос є у мене на каналі. Як Ромашка опороситься, теж викинемо у коротеньке в шорт. Щоб ви бачили. Ну а тут вона ніде не вилізе. Та вона сюди то й не полізе. Отут, щоб вона не вилізла. Вона зараз не їде, вона, я думаю, ляже. Ляже і все, і лежатиме. Ми теж так возили там по місту А взагалі у них дуже багато коров. Чотири корови, і оце ж вони кормлять і сухим, і ще й наливають. Є як воно? Сироватка, я хочу сказати, ряженку. Кормлять, <laughs> займаються всім, бачите, і отак і живуть. Е, направлення було корови, а зараз оце скільки вже год ви? Другий год, так? Да? Як свині? Другий год оце вже свиноводство піднімають. І воно все до кучки і те, і те. І бачите. Понамарювалися, віддихають. Уїхали наші хлопці із ромашкою. Поїхали, попили кофійку, пожали руки, пожелали всього самого найкращого друг другу. І, коротше, що, друзі? Їх тут все менше і менше. Так що кому там треба, ще є. Скільки, не пам'ятаю вже, штук 5, мабуть. Ну, коротше, е, скільки треба, кому треба, дзвоніть. Я і собі з цієї партії оставив теж, виходить, е, та хай сплять закрить їх, щоб не тут. Тож вони напереживалися. Получається, 5 штук у мене в тому сараї. І з 5 штук, ну не знаю, скільки там е, вийде, покрию штучки 3-4, може і покрию. Думав, 3, ну може 3-4 отак покрию собі на свиноматку. Це свинома... це е, свинки від моїх ефок. Ефка перекрита е, аматор. Аматор Макстер Петрен був. Ну, Хороші свиноматки будуть, ну, непогані. Не Понятно, що не чиста F1. Ну, чиста F1. Щоб була чиста F1, це треба F покривати ландрасом. Тоді буде і, е, той самий F1. Ну, називайте F2, ну буде той самий F1. А так, ну, кому треба, готово, от хоче зайнятися. Зараз, тим більше, весна на носі. Взяв свинку, от їм 5 місяців і там 10 днів. Взяв свинку, покрив через місяць, через півтора, ну там хто як, через півтора-два. І готова свинка із поросятами. Зараз порося, ось приїжджали хлопці, питав, чому у них поросята. Три тисячі порося. Три-три з половиною. Три-три з половиною. Ну хай навіть три тисячі порося, от 10 поросят тридцять тисяч. Ви один перший опорос і одіб'єте Получається, свиноматку ще й буде якась прибуток на їду. Ну, ось тут вважати нічого. Ну, дай Бог, щоб вийшло, щоб е, ви купили, покрили її іскусственно, покормили, опороситься і одіб'єте свиню. І виходить, після першого опоросу вона верне і свій корм, що вона з'їла, і що ви її купили. А далі вже займаєтесь поросят чи для себе, чи на продажу. І і так само от 14500. Зараз я їх паски буду убирати. За одну голову, як я продаю, ну я ж то знаю діапазон, я примерно там плюс-мінус ці гроші і візьму за свині. Тобто я не накручую там на свині багато. Тобто, скільки я примерно за неї беру, як продаю, скільки я вам і продаю. 14500. Так вони й будуть от через ну, там, чуть менше, ніж місяць буду убирати які тут більші. От вона так буде і виходить у мене. Може навіть трошки більше. Тому я тут не то, що там, от ти хочеш продати, чи більше заробити. Ні. Воно те саме, просто людям готова свиноматка. І тим більше материнська лінія ну, височайший уровень. Як у мене Ефки і опороси в них хороші. У них перші опороси було, по-моєму, 14-13, а другі опороси по 21-22. Ну, а третього опороса Треба вичисляти, як загуляє, покривати. Ну, коротше, то вже така історія. От так, друзі. Так що кому треба, подумайте, посоветуйте вдома. Що я б, допустим, якщо б я от починав би. І хтось продавав таких свинок ремонтних, ну, вже готова свиноматочка перед загулом. Я б, звісно, собі купив би, якщо б були гроші. Ну, якщо б грошей не було, звісно, купляв би маленьких поросят, кормив би їх 7 місяців, щоб ви як я і робив. Кормив 7 місяців, потім вона виросла, її покрив і ще ждеш 4 місяці, і того виходить год уходить. А год то треба побігати біля неї, поубирати навоз, покормити, подавати воду, тобто все. А так ремонтна свинка, ті самі гроші. Ну так, що не в кожного просто є гроші. Була б вона там, стоїла б 500 гривень, кожен би другий взяв собі свиню. Ну, зрозуміло, що зараз такі ціни на все. Ну, то есть, все одно вигодній купити отак свинку, я ж кажу, покрить, опорос і ви все відбиваєте. Це не то, що там довгий ящик. Це якщо ви купили, через 5 місяців там плюс-мінус у вас будуть вже свої поросята. Ну, Якщо вона покрилася і все буде добре. Зараз же покриття яке? Там 300 гривень, 500 гривень, 300 до 500 в цьому діапазоні. Сім'я доза іскусственно купили, по почті вам прислали, заказали, покрили і все. Чи від врача попросили, чи самі. І все. Ну, хто займається, той знає. Це хто не займається, то я так розказую. А так, взагалі, отак. І ще повинні теж приїхати, ну не знаю. Сказали, що будуть. Е, Теж повинні забрати дві свинки. Чого я їх продаю? Не того, що. Е, щоб швидше продати, а просто що вони є і кому треба, воно мені те Ну да, єдине, що менше волокіти не треба опалювати, е, різати, е, розділувати і реалізувати. Мені, звісно, з цим проще. Так продати, чим оцю всю епопію. Ну, а так, звісно, є поголов'я, вже добре. Є що продати, є що зарізати, є що собі оставити, звісно, дуже добре. Ну, опять, якщо є корма. Якщо є корма, кормити можна. Е, хоч і 100 штук. А якщо виходиш управлятися, корма залишилося там 500 кг, їх голов скільки, і розумієш, що вже зараз корм закінчиться, це саме хуже. У мене такі ситуації раніше були. Я брав і і, і по 5, і по 10 мішків отрубів, бо більше грошей не було скального, опять дивлюся, про що там несколько днів опять надо, опять і опять і опять. Я це все проходив, і тому я кажу, саме перше, ви повинні бути заряджені по кормам. По кормам заряджені, є ж чим кормити, а держати можна. То не такий вже там фізичний труд, управлятися, убирати, головне, щоб був корм. А время йде, время йде зараз швидко. І вони ростуть. І відповідно, якби от воно виросло. Понятно, що прибуль вже зараз через місяць вони почнуть давати. Вона то вже йде, вже їх беруть і купляють на свиноматок, вже ми їх когось зарізали, продали. Тому отак, друзі. Ми їх не тривожимо, хай сплять. Я їм відкрив тут, бо на дворі тепло, одну, одне віконце відкрив, щоб туди заходив свіжий воздух. І оце не відкрив, то сплять тут везде. А якщо оце два закрию, залазять друг на друга, ну їм починає бути холодно. А так воно Затягує поверху і витягує витяжку, і нормально. Там тепло, хорошо, це ж вони напереживалися і ж кричала тут їхня сестра, родичка. Коротше так, друзі. Всього вам самого найкращого. Цей ролик виложу, мабуть, сьогодні. Сьогодні в нас субота, сьогодні вечором його і виложу. Ну а так, следующий ролик у понеділок. Як завжди, ролики понеділок, четверг. Всім спасибо за внимание. Не забувайте хвости уверх і йдемо дальше, Пока.